Pembunuhan Sim Suryon yang dilakukan oleh Chon So Jin pada episode 13 drama Penthouse Season 3 masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar. Banyak penggemar yang berspekulasi terkait bagaimana nasib dari Sim Suryon setelah didorong oleh Chon So Jin. Pada episode 13, Sim Suryon terlihat jatuh ke dalam danau di mana Oh Yun Hee juga dibunuh oleh Chon So Jin. Sim Suryon terlihat sangat pasrah dan santai ketika terjatuh ke dalam danau tersebut. Hal ini sedikit aneh dan tidak masuk akal karena Sim Suryon sama sekali tidak terlihat melawan Chon So Jin saat akan didorong ke dalam jurang. Melihat Sim Suryon yang bertindak seperti itu, bagaimana jika sebenarnya itu adalah bagian dari rencana Sim Suryon untuk memberatkan Chon So Jin di pengadilan? Seperti yang kita ketahui saat itu Sim Suryon menjebak Chon So Jin agar mengakui semua kebohongannya di depan Haeng Eng Biul. Karena sangat kesal dan marah, Akhirnya Chon So Jin mengakui semua sifat jahatnya yang telah dia lakukan kepada Ha Yun Chul dan Oh Yun Hee. Bahkan secara tidak sengaja Chon So Jin juga mengaku jika dia tidak benar-benar terkena demensia yang parah. Setelah mengetahui kebenaran tentang kebohongan yang dilakukan oleh Chon So Jin, Ha Eng Byul yang merasa dihianati akhirnya melaporkan Chon So Jin ke pihak kepolisian. Tak lama polisi pun datang ke lokasi kejadian tersebut untuk menangkap Chon So Jin. Namun ada hal yang cukup aneh, karena polisi datang dengan cepat bahkan sebelum Haeng Biul memberitahu lokasi kejadian tersebut. Logikanya, tidak ada orang yang melaporkan tindak kejahatan seseorang via telepon, langsung dipercayai begitu saja. Pihak kepolisian pasti akan mewawancari pihak pelapor terlebih dahulu dan akan menanyakan lokasi, serta detail lainnya. Jadi cukup aneh ketika polisi datang dengan begitu cepat setelah Haeng Biul menelpon. Hal ini sangat sulit untuk dipercaya, namun karena ini drama penthouse maka semua hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Jika kita berpikir secara logika, mungkin saja Sim Suryon telah merencanakan semua itu, mulai dari polisi, dan kejadian jatuh ke jurang. Sebelumnya Sim Suryon dan Logan Lee telah mengkonfirmasi dan menemukan bukti kebohongan Chon So Jin terkait demensia yang dideritanya. Sim Suryon dan Logan Lee menemukan obat yang dibuang oleh Chon So Jin. Sementara Hayuncul dengan bantuan rekan dokternya menemukan fakta jika hasil CT scan Chon Jin berbeda. Berdasarkan kedua bukti tersebut Hayuncul, Logan Lee dan Sim Suryon akhirnya yakin jika Chon Jin benar-benar berbohong dan tak bisa dipercaya. Sim Suryon kemudian mengatakan kepada Logan Lee bahwa mereka akan bergerak untuk mengalahkan Chon Jin setelah Berona berangkat ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya. Setelah Berona berangkat, Sim Suryon, Logan Lee dan Hayun Chul sepertinya sudah memiliki sebuah rencana untuk menjebak Chon So Jin dan menjebloskannya ke penjara. Hal ini bisa terlihat dari percakapan yang dilakukan oleh Hayun Chul dan Sim Suryon saat Hayun Chul mencari Haeng Byul di apartemen Chon So Jin. Saat itu Hayun Chul mengatakan jika dia ingin memberitahu Haeng Byul sendiri tentang kebohongan yang dilakukan oleh ibunya, sebelum Haeng Byul menjadi frustasi ketika mendengar berita di TV. Hal ini menunjukkan jika memang Sim Suryon telah memiliki rencana untuk menangkap Chon So Jin. Namun karena insiden yang dialami oleh Ha Yun Chul yang dibunuh oleh Chon So Jin maka rencana Sim Suryon berubah dengan bekerja sama dengan Ha Eng Byul. Selain itu pada preview episode 14 kita melihat seorang pria yang memohon agar tidak membunuh Chon So Jin. Menurut drama update sendiri, orang yang mengatakan hal itu adalah Ha Yun Chul. Karena jika dilihat dari matanya yang tidak ada kontak mata menandakan orang tersebut mengalami kebutaan. Dan Ha Yun Chul adalah satu-satunya orang yang mengalami kebutaan di drama Penthouse. Lalu kenapa Ha Yun Chul memohon untuk tidak membunuh Chon So Jin? Menurut drama update, Ha Yun Chul mengatakan hal tersebut untuk Ha Eng Byul. Seperti yang kita ketahui, Ha Eng Byul sangat menyayangi dan tulus kepada Chon So Jin. Bahkan meskipun hidup Haeng Biul hancur, ia sama sekali tidak membenci Chon So Jin. Bahkan Haeng Biul rela bekerja hingga malam untuk menghidupi Chon So Jin. Jadi Yun Chul merasa kasihan kepada Haeng Biul jika Chon So Jin meninggal. Haeng Biul pasti akan sangat terpukul dan tak bisa hidup jika Chon So Jin meninggal. Jadi sepertinya pria tersebut adalah Yun Chul yang memohon kepada Sim Suryon dan Logan Lee untuk tidak membunuh Chon So Jin. Sim Suryon dan Logan Lee tentu saja menuruti permintaan Hayun Chul tersebut, karena Hayun Chul adalah orang yang cukup berjasa untuk membuat Logan Lee hidup kembali. Maka dari itulah Sim Suryon dan Logan Lee serta Hayun Chul memutuskan untuk menghukum Chon So Jin ke penjara lagi. Namun sebelum mereka berhasil menyelesaikan rencana tersebut, Hayun Chul meninggal di tangan Chon So Jin. Hal ini tentu saja membuat Sim Suryon dan Logan Lee harus mencari rencana yang lain untuk menjebloskan Chon So Jin ke dalam penjara. Sim Suryon dan Logan Lee pasti berpikir jika bukti rekaman video Chon So Jin mendorong mobil Oh Yun Hee saja pasti tidak akan cukup untuk menangkap Chon So Jin. Dan saat ini orang yang bisa melindungi Chon So Jin hanyalah Ha Eng Byul. Maka dari itu, Sim Suryon dan Logan Lee harus mendapatkan kepercayaan Ha Eng Byul agar tak ada orang yang bisa membantu Chon So Jin lagi. Seperti yang Chon Jin katakan, Ha Eng Byul bisa bersaksi dengan mudah, dengan mengatakan jika dia adalah orang yang menyebabkan Chon Jin menderita demensia. Dan hal itu lebih dipercaya daripada bukti apapun. Hal inilah yang menyebabkan Sim Suryon dan Logan Lee harus mendapatkan dukungan dari Ha Eng Byul. Cara satu-satunya untuk mendapatkan dukungan dari Ha Eng Byul adalah dengan menunjukkan sendiri kelakuan Chon Jin di depan Ha Eng Byul. Sehingga Hang Diul terbuka matanya dan memilih untuk tidak melindungi ibunya lagi. Selain dengan dukungan Hang Diul, Sim Suryon masih membutuhkan satu bukti lagi yang akan memperkuat Chon So Jin sebagai seorang kriminal. Hal tersebut tentu saja adalah tindakan jahat yang Chon So Jin lakukan di depan kepolisian, sehingga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi bahwa Chon So Jin adalah seorang kriminal. Kembali pada Sim Suryon yang didorong oleh Chon So Jin, seperti yang drama update katakan, Sim Suryon tidak didorong oleh Chon So Jin, melainkan itu adalah rencana dari Sim Suryon untuk memberatkan Chon So Jin di pengadilan. Dengan bukti pembunuhan yang dilakukan Chon So Jin di depan polisi membuat bukti semakin jelas dan banyak saksi mata. Jadi Chon So Jin tak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Semua bukti telah terkumpul, mulai dari demensia yang palsu, rekaman kejahatan terhadap Oh Yun Hee, Kesaksian dari Haeng Biul, serta kejadian yang langsung disaksikan oleh pihak polisi membuat Chon So Jin akan mendekam dengan mudah di penjara. Lalu apakah ini berarti Sim Suryon mengorbankan dirinya? Menurut drama update, Sim Suryon tidak akan mengorbankan dirinya karena masih memiliki tanggung jawab terhadap Sok Yung, Sok Hun, Berona, Haeng Biul dan Hye In. Jadi Sim Suryon tidak akan mengorbankan dirinya, hanya saja Sim Suryon menjatuhkan dirinya ke dalam danau untuk melepaskan beban hidupnya sebagai Sim Suryon yang sangat menderita. Hingga akhirnya nanti Sim Suryon akan bangkit dan terlihat sebagai Sim Suryon yang baik hati namun dengan kekuatan yang Naegyo miliki. Hal tersebut juga didukung dari perkataan Chon So Jin yang mengatakan jika dia tidak mendorong Sim Suryon. Bahkan Chon So Jin terlihat shock dan terus memanggil nama Sim Suryon. Seperti yang drama update jelaskan pada video ini, Sim Suryon akan diselamatkan oleh penyelam yang telah menunggunya di bawah danau tersebut. Jadi buat kalian yang belum menonton video tersebut silahkan ditonton agar lebih mengerti. Linknya drama update akan taruh pada kolom deskripsi. Jadi semua hal tersebut adalah rencana dari Sim Suryon untuk menjebak Chon So Jin dan membuatnya hancur. Dengan begitu, Chon So Jin tidak akan bisa melakukan apapun lagi dan harus menerima takdirnya di penjara dan dibenci oleh Haeng Eng Biul putri kesayangannya.